nessa competição aqui nesse final de semana. A gente está definindo aqui os, os campeões brasileiros né, de 2016 e também está fechando a seleção que vai participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Eu tenho certeza que todos os atletas se prepararam, se dedicaram da melhor forma né, e todos vão apresentar aqui a melhor performance. A Ingrid e a Giovana, o objetivo era ela ganhar a prova para poder confirmar a vaga olímpica. Foi é a dupla que mais foi medalhista do Brasil em nível internacional. Então, elas tinham que confirmar o resultado delas aqui ganhando a prova. A Ingrid é minha atleta e a Giovana é atleta do Ali. Nós somos adversários em, no, pelo, pelo resultado final de cada atleta e do clube, né? mas a gente trabalha junto. Numa prova como essa, realmente, a gente junto, coração, e é um pensamento só, né? Um objetivo só, uma meta só e não tem como ser diferente. A gente está super unido para dar um resultado final, porque a gente está em busca dessa vaga olímpica, né? Elas ainda estão naquele climinha, né? Mas até, até lá a gente ainda consegue fazê-las voltarem a se falar. Ah, a gente é bem mais aliviada, né? Porque gente estava treinando e tinham dois saltos que não estavam entrando muito bem. E esses dois saltos a gente estava bem tensos para fazer. E aí, mas no final deu tudo certo. treino é treino e competição é competição. E no salto a gente só tem uma chance, é aquela acabou, sabe? Não tem espaço para te ter dúvida, não tem espaço para te é, arriscar fazer uma coisa diferente ali na hora. Né? A gente tem que se condicionar para tentar estar tá fazendo a mesma coisa sempre durante o treinamento, arriscar durante o treinamento, porque não dá para arriscar durante a competição. A competição já tem que, tá, tem que ter certeza que você vai fazer. O que mais me motiva mesmo é conquistar meu objetivo. Aí agora meu objetivo é conseguir uma medalha. Eu sinto que o trabalho que eu fiz durante esse tempo todo tudo que eu abdiquei vale a pena. Hoje eu fiquei muito nervoso. Fazia nem nas minhas competições individuais eu fiquei assim, eu não lembro a última vez que eu fiquei tão nervoso. Os três metros sincronizados são cinco saltos que a gente faz. São dois obrigatórios, são saltos mais simples, que valem 2.0 cada um. Não importa o salto que você faça. Então todo mundo tem o mesmo grau de dificuldade essa competição aqui é mais para minha avaliação bioquímica. Então eu fugi um pouco do protocolo que eu faço normalmente. Eu não faria um exame bioquímico em competição importante, mas como essa não tinha a preocupação de vaga olímpica nem nada, então eu pude fazer isso, né? Seria muita injustiça uma dupla que é campeã desde 2007 até hoje perder a vaga. E toda vez a gente tem que provar. Parece que tá todo mundo no complô contra a gente. Isaac tem 16 anos de idade, né? E é, se o Isaac conseguir esse fato de poder estar é, no grande evento, seria uma coisa bem inédita para o Brasil, para a nossa modalidade, né? Foi muito inusitado eu ter voltado a competir, até mesmo 24, menos de 24 horas antes da liberação do médico, que foi no dia anterior. Então foi uma sensação muito boa de poder estar competindo liberado pelo médico, conseguir a vaga olímpica no, no mesmo dia do meu aniversário. Então foi, foi uma coisa muito boa que aconteceu um atrás da outra. sabe que o trabalho de vários anos se resumia a hoje, né? O que acontecia hoje ia estar tá sendo o resultado de todo o nosso trabalho. Então, né, um dia tenso, uma competição tensa, uma competição disputada,